हम आ पहुंचे खुले आसमान के नीचे इंडिया गॉट टैलेंट के स्टंट यार्ड में आइए देखते हैं हुनर की मशाल कितना आग लगाती है तो किसी ने सोचा है ऐसा करने के लिए ओ। अरे ये कोई एक्ट नहीं बंद करा दो उसको इससे पहले कि हम एक्ट स्टार्ट करें बत्सर सर हाँ आपके पास इधर पे एक इमरजेंसी बाजर है हाँ मैं देख रहा हूँ ये क्या है इधर पे सीसीटीवी लगे हुए घर के अंदर जो भी घर में चल रहा होगा वो आपको इसे प्लाज्मा पे दिखाई देगा ठीक है ओके अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा फील हो कि मतलब जैसा एक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है देन आप ये बजर प्रेस कर सकते हैं ठीक है अरे फायर जाओ जाओ वो बजर प्रेस करने के बाद सब हो जाएगा हाँ सब हो जाएगा मुझे हेल्प मिलेगी ठीक है ओके सर तक आई जाएगी और उसके बाद क्या होगा अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं

निकल नहीं नहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा तू निकलना नहीं Love me,